Gutako bai, bakoitza elkartasun pieza bat garela eta gure helburua presoak etxera ekarriko dituen elkartasunaren puzlea osatza dela gure gure helburua. Bueno, apuzle guztietan bezala pieza bakar baten faltak osotasuna kasu presoak etxera ekarriko dituen elkartasun puzlea hankamotz utzi dezake. Eta hori da gaurko ekimenarekin irudikatu nahi duguna. Proseko auzokide bakoitza pieza bat dela, elkartasun pieza bat eta geroz eta gehiago izan bar dugula presoak zipoz jaietan ekartzeko. Gaur, beste urrats bat emango dugu. Jaietan ere presoen eskuideak aldarrik eta puzlea handiago egingo dugu, baina argi izan bar dugu etxera ekartzeko puzleak asko zaz ere handiagoa izan barko duela. Horregatik, hasi bezala maituko dugu gure gaurko mezuarekin, ezin dugu izan askea iegabe, bakarrik ez gara ezer, baina batuz gero dena izan getezke. Osea ezagun guztion artean elkartasunaren puzlea. Buena presión, y gabeto tipo kayak.